iki rasikun rasikun sak minggu sedina ping pindho kopi pindho berarti rolas berarti rong sak liyane amon sawiewu mola ya ngono mola meditik lima sewu 15.000 Pak Mut kacang kopi selawewu labib labib pirang dino labib oh 10.000 labib iki rek arek iki arek limoto iki iki durung liyane rasikun emon mola iki totale berarti 250 Lah ini ceritane nih lho. Susah ngene gak iso ndang kaji ta kowe opo genere arek. Wah wah wah wah wah wah. Pak, kopi. Woi. Apa? Kopi. Eh. Kopi apa? ini ya, tak, Bos. Ini biasa apa lebih pahit? Kalau jamu ae pahit barang. Iya. Biasa ae lho. Ono bubukan tok. Bubukan yo. Iya, mek banyu. Oh iya wis. quên đấy đấy à, rồi xí ta là ngô nô là chặt chặt cái gạo thì lô coffee nè ngô ta thiếu ngô cháu lắm mình thì nè passion rồi passion coi gạo sang à mô giờ là vâng. con nữa ơi chuẩn bị con nô không bị coffee đâu có ăn với rồi rep ai giống yang ini mon aku ya terus terang nang awakmu ya ngopi horo itu buku piro ya piro doh kah orang hmm. ngono hmm. iki wis sami ya kriye eh. eh, piro piro piro iku piro iku piro lah terus kapan nyawur ngene iki yo mendek wah ini kau ini gue nggak dewe gula gula oh, dewe buat nyadari oh, tala rek rek lah terus terusan ini ya opo ku piro iku Lah yo iki mang iki 20.000 utangmu, tambah iki Sito, 17. Lah lek terus-terusan ngene kon. Lah iki lho. Kapan lu kajine kaya aku ngene iki kon genahe kon. Duh, ngopi urung wis diduduhi buku, wis ora sida kopi. Ngopi di omahe kae. Ngopi ngopian kumpul dhewe. Arep opo? Kumpul dhewe. Total kon ngono. Segena kon iku. Agetmu karo ngomah yo niku. ora ngopi aku. Kok bedenge mrono-mrono. Oh, are arek gendeng lek kono.